geldin. Tekrardan bitmek bilmeyen serime hoş geldin. Yatmadın mı oğlum hala? Ağzımda devasa bir yara çıktı. Fazla konuşamayacağım. Ya da bu kadar konuşabileceğim. İşte ikisinden biri. Aha görev veriyor lan. Şahan görev yapayım mı? Maybe next time. Şimdi Bu neymiş? Yani diyor ki şöyle. Oo, çok canlı. Şimdi bak bu bir görev veriyor bana. What do you want? With the whetstone and hammer you've retrieved for us, Brock and I can construct the Devegrathikar, dwarven armor of legend. We just need three more mythical ingredients before we set to hammering. Which are? Dunno. Armor's pure legend. and the details is fuzzier than a wolver's butthole. You expect us to find parts from a legend? Oh, Öyle yapacağım. Yalnız şu görev biraz ilginç geldi bana. Poof! He vanished. Maybe he'll find some clues at his stronghold in Konungsgard. And looky here. Bak Konus kart giriş taşı bak. E, gezmeyeceğim. <laughs> Sen deneme çözmeye git. Ben bu göreve gideyim. Bak 653 metreymiş. Bir haritadan bakayım şuna. Allah. Tamam buraya gideceğim. Buradan dur lan. Ha şuradan geçeceğim ben oraya. Tamam. Tamam tamam bak şimdi. Bir şey cüce zırhı, zırhına bir bakayım nasıl bir şey ya. Bak şurada yol var. Ağacı. Şuradan şuraya işte. Tamam yakın. Çok yakın. Gideceğim ben sen dur. Gideceğim sonra göreve gideceğim söz. İyi de benim anlamadığım bir de bir durum daha var. Ben daha Nifeheim'a gitme. Ha pardon diğer geçem, gezemiyorum tamam. Ee, Jötunheim'a gideceğim. Devler diyarına ama devler diyarına gitmeden şu Sidri ile Brock'un verdiği görevi yapayım ya. Yemin ederim şu an var ya aynı Monster Hunter'daki adamın koşması gibi bir ses çıkıyor. Evet. Ya ekstra bir şey aramıyorum yani. Ah. I think it's nice to see them trust each other. Evet. Tamam. Doğru yöne döndüm. Evet. Tamam ağacı buradan işte. Amir, how'd you come to be in these lands? lad. There comes a time in every man's life when he changes his name and heads north to make a new start. Aha, kralku. Long enough to do this many times over, you might end up as far north as this place. By the time I arrived, I already knew Odin by his reputation, and so I set to demonstrate my worth by coming to him with something I knew he'd value, a mystic well of knowledge. Or rather, I should say, a well of water laced with enough mystic mushrooms to make your gods visions. Oh, rightly impressed. And we'll pick this up later. Tamam buraya da bir mistik geçit attı. Çıkışta buradan devam direkt. Hadi bakalım. Oku oğlum. Boy. Yes sir. Nasıl titredi benim çakal. Glory to Motsignir, the dwarf king. May his reign be long. İşte Cüce Kral Motsognir. Bunun zırhını yapacağız. Anladığım o. Yani üzerimdeki zırhtan iyi olursa neden olmasın? Yani şundan iyi olursa tamam. Ah Sindri. Greetings. And well, I just want to make sure you're good and prepared before heading in any further. There's all manner of nastiness left over from the Mad Dwarf King's foul practices. Tamam, ben hazırlıklıyım. Oh, various. Şimdi. Aa tamam dirilme taşım var. Başka da zaten şu an yapacağım bir şey yok. Konusgard. I Allah dragon mu var? Hani nerede ya? This place is huge. Lan nerede nereye bakıyorsun? İyi bu buraya tutuyor. Bak. Ha, çok iyi. Şöyle bir hareket demişti. ah yaptım. Vallahi yaptım. Tam vurmaya başladığım zaman yön değiştiriyorum. Şimdi 83 metre 100 metre Tamam köprüden devam edeceğiz. Ana! Seni Allah kahretsin ya. Hayret bir şey ya. Adam ne korkuttu lan beni. Aa şurada bir şey var. Scorpion gibiyim ya. Vallahi Scorpion gibiyim. If the Dwarf King captured more than one dragon, he must have needed them to create this legendary armor. Interesting thought, lad. Kırabiliyor musun? Yok. Nearly everything about dragons is useful. Ya bu dragonları gerçekten salması sıkıntı işi harcım. Aha. Dragon shit is powerful? Hi, lad. Fuck me powerful. Dad is having fun with you. Oh, I, I knew that. Yeah, I know. Hala ölmüyor ya. Hala ölmüyor adam. Ne inat ettin. Öl gitsin. Abi mistik geçit daha. Hadi bakalım. Bayağı mistik geçit verdi yalnız. Dur. Dön. İyi bunlar yağ gibi eriyorlar. Vallahi billahi. Hani nerede lan o? Hani lan nerede? Biri yukarıdan attı. Biri yukarıdan attı. Vallahi biri arkamda. Oğlum bir şu kurtları salsana. Ah yukarıda. Ya yok tek attı ya. Kaç oğlum kaç. Nerede o? Al. Çakal ya. Az az daha ölüyordum dedim öldüm. Var mı böyle bir şey ya? Bunlarla dalga geçmeye gelmiyor. Özellikle bu buz yaptıkları zaman fena. Aa şimdi geçti oraya direkt. Hadi bakalım. Hangi anahtarı toplayacağım? This legendary armor better be worth the trouble. Brock and Sindri make it together, Biri 50 metre uzakta. Allah. Don't you trust them at least? I trust you, Atreus. I do not trust the legend. Ah, Ha bu iyi bu iyi bu iyi bu çok iyi. Ah gel gel. Kaç kaç kaç. Çok iyi. Aha. Buraya bir yerden taş getireceğiz de nereden getireceğiz? Hadi bakalım. Aa şurada bir yaratık var. Şurada bir hel rüzgarı var. Ee, bu her rüzgarını buraya kadar getireceğiz. Eyvah 6 4 3 Buradan bu şekilde geçmek imkansız Ya her rüzgarı nerede kaldı şimdi? Haydi. Dur ya. Burada geçidi mi karıştırdım? Koş koş koş koş koş koş. Abicim Hadi aç artık. Buna hiç ellemeyeceğim. Bunu hiç yerinden kaldırmaya gerek yok zaten. Hadi artık atla şuraya. Ya bunu Nereye götüreceğimi çözemedim. Yani götüreceğim yeri biliyorum ama buraya kadar nasıl yetiştireceğim bilmiyorum. bir kere buraya değil. O rüzgarı aldığım yerdeki yolu takip ettiğim zaman şöyle bir şey olur bebeğim. Göstereyim. Bak şimdi. Yani. Evet yorumları alayım. Yalnız, yalnız bak şimdi. Burası böyle ya. İşte burada aşağı iniyorsun işte. Aşağı inmesen hiç problem yok. Nerede lan? Tamam işte iki tane zaten. Birisi orası diğeri orası Sen bana aktı? Aha dur şurada bir şey var. Evet suya düştü. Su aldı yine geçti. Aha. Ha. Çocuk göstermese gene Bu bir işe yarayacak büyük ihtimal. Like. İşte onlarla fazla vakit kaybedemeyeceğim. Ama bendeki zırhtan iyi bir şey vermesi lazım. Çünkü bu görevi açabilmen için iki tane farklı cüce görevini yapman gerekiyor. Nereden biliyorum? Çünkü bu görevi aç... Ya. Kaybol. Var mı başka? Yok. Benim şey nerede? Ha. O Sindri ve Brock'un ayrı ayrı cüce görevleri var. Onu yapman lazım. En azından bunun ayarında bir şey vermesi lazım. Bana sorarsan. Ee, aa üstte. Ee. Hmm. Yalnız yanlış yola gidiyorum. Şu an. Tabi yanlış yola gidiyorum. Ben de yön duygusu var ya sıfır, sıfırlaşmış artık körelmiş yani. 20 metre. Stone number two. This place is even bigger than Vadergar. Yes. Bir tane kaldı o diğer taraf. King's reach appears vast. Wonder what happened to him. Tis a great mystery. even amongst the sons of Ivaldi. Mozognia's behavior before his disappearance grew increasingly hmm, erratic. Hmm, ne tarafta? Ben söyleyeyim şimdi. Tamam, dur. Very armor you find yourself. Bu taraftan gidiyoruz. Though he found two, I'd wager his failure to find the third ingredient drove him to madness. Oradan da değil. O yol ayrımına dönüyorum şu an. Neredeydi şimdi yol ayrımı? Şu taraftaydı. Değil mi? Bu tarafta değildi. Şurada ne var? Aa, ne var dedin? Ya nasıl bunu yiyorum ya? atalım bir tane daha. Ha. O kadar sana upgrade yaptım. Öldürmen lazım tabii ki bunları. Bir dakika dur. Nereden? Nereden? Az bir dur ya. Whoa. Look, it's another dragon. I see it, ejderha nerede ya? Ha, ta ileride. I hope we can find the binding shrine. Tam demin görememiştim ben onu. This place is huge. Hayda. Bak şurada bir yerde ses geliyor. Kuzgun olması lazım. Eminim yani kesinlikle kuzgun olması lazım. Odin'in kuzgunu ama göremiyorum. Sesini duyuyorum ama göremiyorum. Böyle de saçma bir durum oldu şu an. Yani. Ah. Oğlum o kazıcı değil. Aa şu şu. Bir daha yap bakayım. da fazla götürmüyor yani. şunu da yapalım. Açabiliyoruz mu? Açabiliyoruz. Buraya diğer taraftan geleceğiz büyük ihtimal. Aha. Bir daha. Bak ya bak bak bak bak. Kaç oradan kaç kaç kaç. Kaç. Abicim şurada bir yerde çakalın bir tanesi yukarıdan atıyor bana ya. Şu kurtları bir sal. Allah Adam yani bir şekilde denk getiriyor ya. Şu yukarıdakileri halletmem lazım önce. Öyle bir yere geçmişler ki sniper gibi. Ya Bir daha. yukarıdakileri Allah'ını seversen ya. Ya yok artık. Oraya gitmeden yukarıdakiler gözüküyor mu? Hani şu öküzü uyandırmadan yukarıdakileri halletsem önce. Gözükmüyor. Zaten gözükse şaşarım. Bak hiç daha gözükmediler. Şimdi gözükecekler. Ya nasıl vuruyor ya? O kadar kaçıyorum. Kaç. Ya Allah'ını seversen ya. Atla atla atla. Atla şunun tepesine. Bunlar iner inmez. Bak çok iyi. İner inmez koşup dönmem lazım. Lan öbürleri de otomatik öldü. Var mı böyle bir şey ya? Şimdi oradan geldim. Son bir anahtarım kaldı. Allah Allah. Hiçbir şey yapmamış adam Hadi bakalım. Oo. Şimdi bunun da içinden bir şey çıkarsa tamam diyeceğim artık. Şunu aşağı salmam lazım. Ama inmeyeceğiz. Çık tekrar. Allah. Of. Are these boy or girl dragons? I do not know. Bunu da bunu da çözmem gerekiyor herhalde. Oo, şu arada hemen koşayım bakayım. Anam! Adam 7 level. Direkt kafasına vurmam lazım. Bir tane daha. La sen nereden çıktın ya? La onu mu yaptın Saklan şuraya saklan. Arkamdan geliyor ya. Arkamdan geliyor ya. Var mı böyle bir şey? Şu yukarıdakini at şunu yukarıdakini. çok iyi çok iyi. Ya seni Poison'la da sana da. Ya bu Poison atan kim ya? Allah kaç oradan. Adam arkamda ya. Ay senin poison'ına ya. Ya Allah'ım ne tarafı tutayım ya? Ne tarafı tutayım ya? Allah seni kahretsin ya. Öldür şunu Allah'ını seversen. Aksına tüküreyim. Diriliş taşım da yok ya. neredeler? Şuna şuna. Çok iyi. biri biri gitti çok iyi biri gitti. Çok iyi be. Bak bak bak bak bak bak bak. Geliyor görüyor musun? Bak bak. Kaç! Hiç indirme aşağı, hiç indirme. Hadi hadi hadi hadi hadi. Bu son herhalde. Evet. Şimdi. I know. E diğeri de burada. Diğeri de burada. Hadi bakalım. Buyurun cenaze namazına. Şimdi şunu aleti nerede? Bunlar değil. Şurayı bir açayım önce. Burası kestirme yol. Burayla işim yok. Şuraya bir bakayım. Ha, bu yukarıya çıkılacak bir yerden ama nereden? Zaten ben buradan geldim. Haydi. çok iyi. En azından bu 7 level. 7 leveline gittiği iyi oldu. Bak ya. Allah. Çakala bak. Kaç. Şimdi bunu da şey yaptık. Şu ejderhayı kurtarmak için. Bir tane kaldı. O da yukarıda bir yerde. Ama nerede? Şimdi benim şunun üstüne çıkmam lazım ama nereden? Ya bu deminki adamlara gittiğim yerde zaten. Burada bir şey yok. Ha biraz ışık olsun diye yaptım ama Şu an ne tarafa görebiliyor musun? Haydi. Şöyle bir atayım. Belki bir şey olur. Allah gitmiş nereye atmış ya. Allah Allah. Şahan nereye görebiliyor musun? Nereye olduğunu? Yok abi burada değil ya. Çok ilginç bir durum oldu şu an. Follow me, Atreus. Abi şunu Bunun üstüne zaten yol yok. Burası zaten başa dönüyor. Yani Allah Allah ya. Allah Allah. Şimdi değişik bir fantezi deneyelim. Oh yeah. Tamam. Olay bu. Buradan yukarı çıkacağız o zaman. Başka yolu yok zaten. Tamam o da gitti. Çok iyi. Tam zamanında. Altı level oldu bir anda ya. Çok iyi. Evet buradan başka bir yere geçit yok. Devam. Geldi bizimkiler. Kaç oradan kaç. Oğlum sen biraz çalışacaksın. Evet, buradaki en zor yer burası. Bunları geri çekmem lazım. Çünkü yukarıdan ejderha olduğum yeri patlatıyor. O öldürdü zaten beni. Başkası öldürmedi. Yani ben onları şuraya kadar çekmem lazım. Hiç olmadı. Burada savaşabileceğim bir yer var mı? Yok. Al al kalk. Çok iyi. Tam zamanı. Ya bunun Bir de kurtları salalım. Bu nasıl öldüm ya? Şu küçük yaratıklar baltayla hemen sersemliyorlar. Onları hemen bir sersemletmeye çalışayım şimdi. Prepare yourself. No, dig it. My pain is not You don't look too buraya kadar gitmemek lazım. Çıkarttığım sonuç bu. Hadi çabuk ya. Biraz kaçak dövüşüyorum ama Bu nasıl oluyor ya? Az bak ya olaya bak. Kaçma. Şurada bir tane daha vardı. Şunu da Bunu öldürürsün sen ya. Hadi. Ha gayret. Ölmedi mi ya? Öldü. Öldü. İki tane kaldı şimdi. Kaç oradan kaç patlayacak orası. dakika şimdi dur. Çok tez bir şekilde öldür oğlum. Şunu şunu şunu şunu. Hah çok iyi. aç oradan patlayacaksın. There are many legends behind the Devadra Aetna. A suspicious amount of legends, which makes confirming anything about this particular armor difficult. But the one constant among them is the ability of the armor to offer ultimate protection. A useful attribute for an unpopular king, you see. Yet this plagued land is all that remains of him. This is why you do not trust legends, boy. can you trust? Yourself, your eyes, your instincts. Blind trust in a Bir doğru yerden mi geldim? And rarely does it pay off. If you say so. Doğru yerden mi geldim? Yani. Sonuçta metre azalıyor. Biz bu tarafa döneceğiz çünkü kapı bu tarafta. Kapıya. Üç anahtarı da bulduk. Şimdi burayı açıyoruz. Ya. salão. Son taşı da koyayım. Hadi bakalım. Şunu da alayım. Bak orada bir tane daha yazıt var. Buradan zaten yol yok. Wow. That's a lot of arms. That's fair to say. Six, seven, eight? Could he shoot four bows at once? More of a swordsman. He did only have the two eyes. It looks like Thor cut him down to size. It's what Thor mu öldürmüş Bir tane mabet kaldı bulamadım. No. What do you hear, boy? Crying. And screams. Large crowd of people. Şimdi. Uh, just old spirits, I suppose. Leftover victims of the Mad Dwarf's reign. Still, that's rather ominous. Bir dakika şu tarafta sağ taraftan gideyim önce. Ya ya. Bir şey çıkacak. O efsanevi elementin işareti. Ne diyor? Sürekli don da dağlama kazanım hızını hemen takayım. Şunu çıkart. Canını artırayım ya. Al. Bu değil bu değil bu değil. Bir tane efsanevi item daha alsam onu da yapıyorum artık. Sanki şurada bir şey var. Yok. Ya en nefret ettiğim karakter. En nefret ettiğim adam. Ya of ya of. Of. Of. Abicim şu şu adamlara çok gıcığım ya. Nerede o kapı ya? Ay, kapısına diyeceğim şimdi. Ya Agzar tükürüm yetişemedim ya. Eyvah eyvah. Eyvah. At onu bir tane daha. Kaç kaç kaç kaç. çok az kaldı ya. Hadi ya. Oha. Hadi. Biraz kaçak dövüşüyorum ama yapacak hiçbir şeyim yok yani. Var mı başka? Var. Atreya, follow me. passage behind this throne. A secret passage? Well, wouldn't be a proper throne room without a secret passage. Adam daha yeni mi ölmüş? Ben öyle anladım. Yerde tomar var. Tomarı al. Aha cüce kral da bu. Maldsignir. Nesini alacaksın? Aldı bile. Cüce Kral Ivaldi'nin oğullarından biri. Bunu okuruz. Bu öykülerin hepsini okuyacağım. The things you pulled from him. Those must be the three mythical ingredients Brock was talking about. I can say with utmost certainty that I've never laid eye on a stranger set of objects in my life. Huh? How are Brock and Sindri supposed to build with whatever they are? Don't count the dwarves out, lad. Right pricks, but they're resourceful. They once made an unbreakable chain out of little more than a cat's footstep and bird spit. Prometheus. Oh, oh. Bu çok iyiymiş. Sersemletme bu iyi de bu daha iyi. Yanma. Tamam biraz da Prometheus'la devam edeyim. Well, that's the legend. If you want it sense, you shouldn't be talking to a severed head. E buraya geldik. Aha. Şurası nereye gidiyor? Yok şimdi değil. Haydi diğer yarı daha. Haydi bakalım. Geç lan. Hiç uğraşmayacağım. 3 tane birden ya. Bir tane iki tane de değil. Üç tane birden. Aslında bir denemeyi öldürüp bak şimdi öbür tarafa döndüm. O yukarıdan aşağı atabilirim onları. The things you pulled from him. Those must be the three mythical ingredients Brock was talking about. I can say with utmost certainty that I've never laid eye on a stranger set of objects in my life. How are Brock and Sindri supposed to build with... whatever they are? Don't count the dwarves out, lad. They're right pricks, but they're resourceful. They once made an unbreakable chain out of little more than a cat's footstep and bird spit. That doesn't even make sense. Well, that's the legend. If you wanted sense, you shouldn't be talking to a severed head. Ya şu şeyin olduğu yere nasıl gideceğim? O ayrı bir muamma oldu. Ага. Oha olayı gördün mü? Diğeri nerede? Ha diğeri de burada. Hadi bakalım. Evet bunlarda nasıl bir oyun yapacağız? Tamam ben de bilmiyorum ne yapacaklarını da. Bir dakika şunu bir yapayım ama. Allah Allah. Ha tamam bu burada kalsın. Evet. İkinciye enerji döndükten sonra vermem lazım. Hadi kan körü. Oh be. this place looked like in better times. guard was a beautiful land in its heyday, before the Dwarf King's obsession poisoned his mind. How could he let that happen? The dwarf blindly trusted in the legend and pursued it without thought to the consequences. This is the result. Trust is a gamble, like you said. And the Dwarf King lost. Şimdi bak bir fantazi yapayım mı Son bir kez. Abi adam tek atıyor hiç gerek yok. Ama bayağı canlarını aldım. Şu ejderhayı nereden salacağım? Onu da yapalım ondan sonra gidelim nereye gideceksek. Şurada bir espri var aslında ama. Bak görüyor musun? Daha bulamadık çünkü 127 metre diyor. İleride nerede düşman var ya? Hani? Aha. Hayır hayır. Şu an zaten bak yukarıda metre sayıyor. Benim ona gitmem lazım. Ya bir de benim anlamadığım şu ejderhayı kurtarmak için 3 tane şeyi kestim. Bak şimdi bir gitmeye çalışayım ona. Olmazsa döneceğim söz ya. Ya bunu kesmişken kurtarayım yani. Bunu da niye artık kesemiyorsan ayrı bir olay. metre artmıyor şu an. Atla da işte geldik yine buraya. Ha, burası ya. Hadi gel şunu kurtar. Son parça burada. Buradaki son ejderha herhalde. 3 ejderha var galiba. Oo. Onu da takalım. Tamam şimdi gidiyoruz hocam. Ne tarafa? Vallahi öyle oldu da yolu karıştırdım şu an. Ha tamam doğru gidiyorum dur. Şuradan bir atla kardeşim ya atla ya. Hı. Yani evet yerler çok benziyor birbirine. Lan yanlış yere gittim dur. Ulan demir sesleri geliyor. Nereden geliyor? Allah Allah. şeye gidiyorum. Mistik geçide. Lan nerede? Ha bunun üstünde kaldı ha. Allah'ım ya mistik geçidi bulamıyorum. burada bir yerdeydi ya. Aa ah, of. Oh be. Oh sonunda. Hadi artık. Adamın mimirin bile anlatacak hikayesi kalmadı yani şuralarda. Hikaye bitti ya. Hadi daha. Evet, gençler geldik boys look right beaming. They found the materials. But there's... Dur, şu haritadan şu şeyi çıkartayım. Hala burayı gösteriyor çünkü. So weird. Hı. How do you build a piece of armor out of something so... So... Nanya. Nanya? Nanya fucking business. Trade secret. We get our ways. Oh. Oha altın bir şey verdi. Taban tabana zıt. Ares'in ateşi. o. Bunun hasarı çok iyi lan.